哎。 Dakika tisini zimekamilika mechi ya Mtibwa shuga pamoja na Azam FC. Matokeo kama jinsi ulivyoyasikia huko ni mbili kwa moja. Wakati huo mechi hiyo Azam wakiondoka washindi kwa mabao mawili, huku Mtibwa shuga wakiondoka kwa bao moja. Mabao kwa upande wa Azam yamefungwa na Ayubu Lianga, yote mabao mawili, na pia huku katika Mtibwa shuga bao likifungwa na Saidi juu nyuma. Koka mkao wa kuyatazama mabao yote ya mechi nzima. Tukianza na upande wa Azam FC walipata goli dakika ya 19 bao ambao liliofungwa na Ayubu lianga emtazama hilo goli alafu wache maoni yako. Ingia kati tena Ayub Ruben Lianga anapambana uso kwa macho na mlinda mlango Jeremia Kisubi, nafasi kwa Azam FC. Ayub Lianga Ayubu Lianga alibaki yeye na kipa tu. Dakika ya 19 kaipatia Azam FC goli la kwanza, na hapo hapo mpira uliendelea kuchezwa. Dakika ya 23 Mtibwa Sugar alijipatia goli, ila goli hilo alikuzaa matunda, namaanisha kwamba goli hilo lilikataliwa baada ya mchezaji wa Mtibwa Sugar kuugusa mpira kwa mkono. Emtazama tukio hilo, alafu wache maoni yako. 是哪里？ yapi maoni yako kwamba ni je, alishika mkono kweli au hakushika mkono? Ila kwa mtazamo wangu mimi naona kwamba alishika mkono, na ndio maana ilipelekea kukataliwa goli hilo. Ilikuwa ni dakika ya ishirini na tatu, mpira ukaendelea kuchezwa dakika ya hamsini na nne baada ya mapumziko, Ayubu Liyanga akaipatia tena Azam FC bao la pili. Emtazama goli hilo, alafu toe maoni yako. Geuka vizuri sana ndani. Shabani ni Chilunda. Pasi nzuri. Chip shot Ayub Liago. Azam FC again. Bao la pili. Oh. Eh, bana eh. Ayubu Lianga alipatia goli la pili ila goli hilo Ayubu Lianga alipigwa buti. Twende tukatazame goli la Mtibwa Sugar la kuvutia machozi ambapo dakika ya 88 alipatia Saidi Juma Mtibwa Sugar goli la kwanza. E, mtazama hilo goli alafu wache maoni yako. Fika Brian Mayanja, Ululi, Said Amis, Demla amemjaribu mlinda mlango. Juma nje ya kumi na nane akaipatia Mtibwa Sugar goli la kwanza au goli la kufutia machozi, na ndo mechi ilivyoisha mbili kwa moja. Goli zote nimekusogezea hapo, kwa hiyo usiache kubonyeza neno subscribe kwa mechi zingine zaidi. Hii ni Swix Online upande wa YouTube, tambua kwamba Facebook na Instagram tunapatikana kwa jina moja tu Swix Online, una search basi unatupata. Tukutane katika mechi nyingine.